Et hello Exiles et bienvenue pour la nouvelle présentation d'un bon boy de l'oncle Zelk. Aujourd'hui et en exclusivité, je vais vous présenter le bug que j'ai façonné autour d'un seul item unique assez cheap, assez peu cher. Pour vous montrer tout de suite le petit personnage, il est de level 76, je suis dans une dox qui est de level 62, euh, juste pour vous montrer plus ou moins en quoi réside le boy Un peu de gameplay pour démarrer la vidéo, ça ne fait jamais de tort. Donc on va progresser. Et on va taper, et vous allez voir Là-haut Là-haut, mes chers amis Donc là-haut, Area of Effect de mon skill. On peut voir ici, au fait, j'utilise le spell Ground Slam, possédant ici, on peut voir 10 500 DPS pour un Void, plus ou moins late game, utilisant Ground Slam, c'est pas mal du tout. Et Normalement, Slam est un petit spell. Oui, vous, avez, vous faites vous tapez sur le sol, vous pouvez voir, donc il y a des spices qui sortent, etc. Et normalement, quand vous tapez avec Slam, il arrive ici, là où j'ai ma souris. Et on peut voir que, bah, je peux faire du off-screen facilement. Voilà, j'ai tué un mob qui était là, en étant ici, en tapant encore à corps. Et c'est ça qui est bon avec ce build. Donc ce build réside sur le principe d'un seul item unique, j'ai nommé le Piler of the Kitch God, Longstaff. Cet item unique qui coûte en règle générale très peu cher, j'ai eu celui-ci au prix magnifique de 2 chaos, hein, oui, chaos, et c'est tout. Vous avez besoin de cet item. voilà. Après, <laughs> vous vous démerdez, mais non, je déconne. En gros, cet item, il faut savoir qu'il a 24 à 40 points de dégâts, en ayant 20% de qualité, c'est minable, c'est misérable, et c'est pour ça que les gens, je pense, le délaissent, parce qu'ils ne comprennent pas comment il fonctionne. Attendez, qu'est-ce qu'il veut Bon, on va se calmer tout de suite, les mobs. On va me laisser expliquer, hein. Merci. Donc, on peut voir sur ce bâton que effets, euh, les effets de ce bâton unique, c'est qu'il gagne 1% d'increase area of effect radius par 20 d'intelligence, 1% d'increase attack speed par 10 de dextérité, et 16% increase physical weapon damage par 10 de strength. C'est-à-dire que dès que vous allez stacker... Euh, dès que vous allez stacker les points d'attributs, vous allez augmenter votre DPS et votre area of effect considérablement. Là, on peut voir que j'ai 332 strength presque, donc ça fait... Si je mets le bon bouton, ça fonctionne mieux. Ça fait donc 16% x 33. Ce qui fait beaucoup. Beaucoup. Mais en plus de ça, il faut savoir que pour bien les stacker, il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec ça. C'est comme pour les facebreakers. Vous connaissez sûrement, euh, ou si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à Google. Ce sont des gants qui augmentent vos dégâts unarmed damage par X%. Ce qui fait qu'en fait, nous allons stacker sur les côtés tout ce qui va augmenter vos physical damage. On peut voir sur cet anneau que j'ai par exemple, bon, mais mon équipement n'est pas encore optimal, hein, mais c'est juste une présentation. On peut voir ici que j'ai 9 à 13 de physical damage. Ces 9 à 13 de physical damage vont eux aussi être augmentés par le pourcentage physical weapon damage blablabla par 10 de strength. Donc les 16% fois 33, donc ça fait beaucoup. <laughs> ça fait 300, ça fait Bon, je ne vais pas faire des calculs, je suis nul en maths, mais vous aurez compris, ça fait énormément de dégâts qui sont optimisés grâce à cela. On peut voir d'ailleurs si je retire l'amulette, enfin l'anneau, pardon, mes 9 à 13 de physical damage, donc je suis à 9500. Si je le retire, je ne suis plus qu'à 8300. Les 9 à 13 me font gagner 1200 points de DPS. Voilà, je vous laisse euh, imaginer plus ou moins ce que ça donne. Donc, nous allons stacker les physical damage. Donc pour ça, nous allons prendre en belt la nord Girdle, qui est le best in slot, donc meilleur item utilisable pour ce build au niveau de la ceinture. On peut voir qu'elle augmente de 10 à 20 les physical damage et de 25 la strength. 10 à 20 physical damage, bah, si je la retire, donc 9500, 7600, voilà. À côté de ça, nous allons aussi utiliser l'Abyssus, donc qui est un helmet qui augmente de 40 à 60 la physical damage, donc si je le retire 9500, 3600, voilà, on comprend comment ça fonctionne. Donc 40 à 60 physical damage, 21 tous les attributs, mais dans le point négatif, c'est que vous prenez 40% d'increase physical damage taken. Ça, ça peut être assez problématique si vous allez au corps à corps. Mais bon, Vu que je touche d'ici à d'ici, en règle générale, je ne me mets pas au corps à corps. Le seul problème après, ça, c'est le reflect. Les Reflect physical damage, ça peut assez bien vous violer. Du coup, ce qu'on va utiliser aussi, c'est un cast one damage taken, linké avec Enduring Cry, Immortal Call, Increase Duration pour vous permettre, quand vous allez taper un mob qui a du Reflect, bah, de vous immuniser à ça pendant 2 ou 3 secondes, ce qui va vous permettre de tuer le mob sans plus trop de soucis. À côté de ça, nous allons aussi utiliser l'armure Carcass Jack. Carcass Jack qui est une... Euh, une armure qui vous permet fait d'augmenter vos radius of area skill, comme vous pouvez lire, un peu de résistance, un peu de vie, et les, dégâts en plus de votre AOE, ce qui est toujours bon à prendre. Côté de ça, nous avons des boots normales, donc vie et résistance, des anneaux vie et résistance, avec un peu de physical damage, et à côté de ça, j'utilise aussi ces gants, qui me permettent d'avoir un peu plus d'attaque speed, toujours bon à prendre, avec de la dextérité, donc toujours plus d'attaque speed encore, vu que ça proc sur le bâton, et de la mana leech et du life leech, vu que je ne joue pas avec Blood Magic, ça me permet de sustain mon spell. À côté de ça, nous utilisons aussi Carnage Earth, qui est une excellente amulette pour ce build. Parce qu'en fait, vu qu'elle augmente de 13 les, attributs, 39 des attributs, s'approquent sur le bâton. Et en plus de ça, nous gagnons 7% de physical damage leech as knife. Donc, en gros, on possède un sustain assez phénoménal. Maintenant, pour ce qui est du skill en lui-même, j'utilise Ground Slam, linké avec melee physical damage, linké avec increase of effect, qu'on peut mettre aussi conk effect si on le désire. Voilà. Ça fait un peu moins d'AOE, mais les dégâts, bah, 15800 de DPS. D'ailleurs, j'ai joué un peu avec celui-là pour vous montrer. 15800 DPS, linké avec Added Fire Damage, linké avec Multi-Strike. Pour l'instant, je n'ai qu'un 5 link, mais une fois que j'aurai passé ce bâton en 6 links, j'utiliserai Conk Effect plus Increase Area of Effect pour avoir la même AOE, mais les dégâts un peu plus conséquents pour montrer un peu plus. Voilà les dégâts. Assez ah, conséquent, n'est-ce pas Bon, maintenant attaquons-nous au skill tree, le skill tree du papy. Donc pour démarrer ce build, j'ai pris Mana Life, Mana Life, Mana Life, Mana Life. On prend Sanctity pour avoir toujours plus d'armure, d'énergie shield, de vie, de la vie, etc. On va prendre Discipline and Training pour avoir plus de vie. Donc 30 de vie et 10% d'increase maximum life, c'est toujours plaisant à prendre. A hein. À côté de ça, nous allons aussi prendre précision pour l'attaque speed et surtout l'accuracy rating. Parce qu'il faut savoir que Ground Slam étant un spell de base euh, de CAC, de, fin de corps à corps, ce spell peut échouer. Donc parfois vous allez taper, euh, vous allez voir les spikes qui pénètrent vos ennemis, mais en fait non, les dégâts ne sont pas là, c'est assez embêtant. À côté de ça, nous allons donc remonter par la suite pour Retribution, donc mêler des mages, proc extrêmement bien avec ce build forcément. Nous allons prendre euh, ben, les mêlées des mages, en toute logique, Là-haut, donc Area of Effect, Amplify, Area of Effect 12% et 8% d'increase Area Damage, toujours bon à prendre. Les Elemental Damage, parce que bon, bah, il faut passer par là pour <laughs> accéder par ici. Nous allons prendre Devotion, la Life. Et ensuite, nous allons descendre par ici, prendre Staff Damage. Ici, nous pouvons laisser pour l'instant de côté les blocs Damage, parce qu'en fait, en règle générale, je bloque peu souvent parce que je ne suis pas au corps à corps. Nous allons descendre ici pour prendre le critique. Et oui, parce qu'en fait, il y a une grande chose à savoir sur le bâton, c'est que euh, on peut faire un build accès critique avec le bâton, euh, enfin l'arme considérée comme bâton sur Path of Exile. Cependant, les chances de critique ne sont pas extrêmement élevées, mais vous avez un critical strike multiplier qui, lui, est très élevé. On peut voir que je n'ai que 30% de chance de, de, faire un coup critique, mais si je fais un coup critique, le coup critique est de 414% les dégâts de base. Voilà, vous imaginez plus ou moins ce que ça donne. On va mettre ça ici, tant qu'à faire. À côté de ça, nous allons ensuite remonter par ici. Nous allons prendre Sovereignty pour permettre de faire tourner plus d'aura. Nous allons prendre Purity of Flesh pour les PV et la résistance au chaos, puis remonter par ici. Nous allons prendre ensuite Staff Damage Critical Strike, Staff Attack Speed, Staff Critical, tous les points qui sont ici. Nous allons prendre ensuite les points de Might and Agility. Il faut savoir en fait que ce Boyd, c'est le seul Boyd où vous pouvez, enfin un des seuls builds où vous pouvez vous dire qu'il faut stacker ces gros points là. En règle générale, ces gros points, on les prend juste quand on en a besoin dans les, dans les builds de Path of Exile. C'est juste, ah tiens, il me manque 10 de dextérité ou 20 de dextérité pour utiliser ce spell ou cet item, bah, je vais prendre ça et je le retirerai plus tard une fois que j'en aurai assez pour mettre un autre item. Sauf qu'ici, bah, vu qu'on stack grâce au bâton tous nos dégâts à partir de ces gros points, bah, on les prend tous, tous ceux qui sont sur le chemin. Nous allons ensuite remonter, prendre de l'intelligence, intelligence pour plus de excusez-moi, d'Area of Effect, ensuite de la vie, nous allons descendre ici, nous allons prendre une power charge parce que, bah qu'une power charge avec plus de critiques, c'est toujours bien. Nous allons prendre l'Area of Effect, redescendre par Deep Wisdom, reprendre de la vie et du mana, redescendre par ici, remonter, prendre des dégâts physiques, enfin des dégâts, un gros point de 30 de strength qui fait que ben on gagne 16 x 3%, enfin 16 x 3 en pourcent de dégâts physiques. Nous allons descendre chercher Life and Energy Shield pour avoir toujours plus de PV, plus d'énergie shield. Ensuite, nous allons redescendre pour prendre tous les notes de critique. Car oui, ce build est aussi très axé sur le kretaek. Ensuite, nous allons sûrement redescendre ici, prendre Life and Energy Shield, enfin tout ce qui est point de vie par la suite. On peut voir, ben, je vais continuer un peu niveau du gameplay pour vous montrer un peu plus. Voilà. C'est pas magnifique. Là, on peut voir que j'offscreen totalement les mobs. Je ne les vois pas, je les tue. À côté de ça, nous utilisons aussi Val Slam. Voilà, c'est ce scale ici, qui est un Slam en version euh, corrupte, qui vous permet aussi, au fait d'attaquer tous les euh, alentours de vous. Et grâce à l'area of effect que je dispose, ben, en règle générale, je fais la taille de l'écran. Voilà, en appuyant sur un bouton. Et grâce au life leech que j'ai, ça me permet de sustain, ben, vous pouvez voir ici. Je laisse un bouton appuyé, et je sustain assez bien. lui par contre ne désire pas crever, il semblerait. petit slow, ça va pas plaisir. Voilà, niveau un peu plus ce gameplay. Maintenant, aussi à savoir, j'utilise en aura, j'utilise A-Tread, qui augmente donc vos dégâts physiques en version colle. donc 34% de dégâts supplémentaires. À côté de ça, j'utilise Herald of Ash, donc je gagne 15% de dégâts physiques supplémentaires en tant que feu. Et en plus de ça, on peut voir que j'ignite pour 148% d'overkill damage. Donc l'overkill, c'est par exemple, en face de moi, il y a un mob, il y a 2000 PV. On va voir ailleurs si j'y suis. Donc il y a un mob avec 2000 PV par exemple. Si je lui mets un coup à 10 000, les 8000 points de dégâts supplémentaires qui normalement partent dans le vide, mais décidément, on va me laisser tranquille pendant que j'explique. Donc les 8000 points de dégâts supplémentaires qui partent dans le vide vont au fait euh, ignite les ennemis alentour. Et on a pu voir, grâce à mon aura, enfin mon AOE, pardon, donc je vais vous montrer ici. Voilà, vous avez vu le cercle rouge C'est l'aura de prolifération, Donc la prolifération c'est ce qui fait que les dégâts euh, de feu vont se mettre sur les ennemis aux alentours. Donc on peut voir qu'en fait, tout le monde dans un pack, enfin tous les, tous les mobs dans un pack vont se faire toucher. À côté de ça, j'utilise aussi Herald of Thunder. Herald of Thunder est un spell qui va augmenter les dégâts Lightning sur vos coups. Mais en plus de ça, quand vous allez faire un coup critique ou quand vous allez tuer une unité, enfin un mob qui va être choc, euh, il y a des, mm, des, éclairs qui vont tomber du ciel et les frapper en plus. Et à côté de ça, pour bien faire, ce qu'on va utiliser, c'est donc Herald of Thunder, Curse on Hit. Donc chaque éclair qui va tomber du ciel va appliquer Assassin's Mark. Assassin's Mark va faire que les ennemis vont prendre plus de dégâts quand vous leur mettez un coup critique, vous allez gagner de la vie et du mana par kill. Et en plus de ça, quand vous tuez un ennemi, vous avez 36% de chance de gagner une power charge. Une power charge... Non, pardon, attendez. J'ai dû, dû dire de la merde, je pense. Ah, mauvais bouton. 28%, euh, voilà. Donc les power charges qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de coup critique. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement si j'arrive à trouver les mobs. Bon, je suis assez lent, hein. mes boots ne sont pas du meilleur état, malgré qu'elles aient pas mal de vie. Là, voilà, on peut voir ici que par exemple j'ai une power charge, donc je suis passé de 29% point X à 33% de chance de coup critique. Donc une fois que ça tourne, bah, vos critiques, vous n'allez plus que critique par la suite. Et avec les 414% de critical strike multiplayer que je me tape, ça fait plaisir. Voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir sur ce bug, à savoir que bah, c'est un bug qui ne coûte pas extrêmement cher. Et chers amis, et oui, c'est le petit plantage en fin de vidéo. Bon, je préfère un petit plantage en fin de vidéo qu'en début de vidéo, ça fait toujours plaisir de ne pas avoir à tout recommencer. Et donc, ben voilà, <laughs> c'était juste pour vous dire au revoir, hein, enfin au revoir, récapituler rapidement le build. Donc tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est le Piler of the Cage God pour bien démarrer le build. Et il ne coûte presque rien, c'est vraiment un item unique qui est presque donné. Et que vous pouvez utiliser ben, jusqu'à la fin du jeu euh, sans souci. Après, pour bien l'augmenter, vous avez juste besoin, en récapitulatif, des physical damage, que ce soit sur les amulettes, sur vos anneaux. La North Belt, euh, la de pardon. La, petite ceinture qui vous permet aussi d'augmenter énormément vos points de dégâts et qui ne coûte pas trop cher. L'abyssus coûte un, peu plus cher, mais c'est rentable. Et je dirais 20 chaos, 20 chaos le prix d'un abyssus. Et la carcasse jack sans link, coûte plus ou moins aussi 10 chaos. Donc c'est un bug qui peut se réaliser en ayant peu de currencies en étant assez pauvre comme moi. Et voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir pour ce bug. Je mettrai l'arbre de talent en descriptif dans la vidéo. En espérant que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. C'était Zelk pour les bons bugs. Ciao ciao les amis.